ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。あやとりあります。ほうきです。さっさっさっさ。さっさっさっさ。ご視聴ありがとうございました。